биринчи өткөргүчтүн аягына экинчи өткөргүчтүн башталышын экинчи өткөргүчтүн аягына үчүнчү өткөргүчтүн башталышын жана ушундай сыяктуу туташтырууну удаалаш туташтыруу дейбиз жашоодо мындай туташуулар көп эле кезигет мисалы балатынын гирляндасы эгерде гирлянданын бир лампочкасы өчсө демек лампа күйүп кеткен же бир байланышы үзүлдү бул бизге дагы бир билдирүүнү айтып жатат удаалаш туташууда электр тогу бардык өткөргүчтөн өттү башкача айтканда лампочкадан бардык лампочкаларда бирдей ток күчү бир эле байланыш үзүлсө демек ток баардык жерде жок калат сүрөттө эки удаалаш туташкан лампалар турат жанында удаалаш туташуунун схемасы